se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhe o vídeo das redes sociais com seus amigos, deixem aquele like, assista nós no Instagram, assista nós no TikTok e até a próxima.